ja esimene poolaeg on alanud, Aavile kõlanud, mõlemal robotil on pall käes, Neve juhib üks-null, kaks-null, kolm-null, Tramm samal ajal on ka juba suuna õige võtnud. aga praegu ei suuda ta siiski õiget väravat tuvastada, jätab selle palli, mis ta võttis ka väljaku piiretest väljapoole ja robot tuleb üles korjata, sest ta on väljakust üle läinud.